طبعا نحن تحضيراتنا صارت جاهزه لبكره بنتمنى انه نقدم شيء بمستوى دائما افضل من اللي كان قبل ويعني بنتمنى انه كمان الهيد بانك بكره يكون للسما كلياتكم جهزوا حالكم البسوا التيشيرتات الحلوه تبعكم وعملوا شويه تمارين احماء لانه ما بنضمن النتائج اللي رح تصير رقابي كذا اي شيء بده يصير بدكم تكونوا جاهزين تحب تضيف شيء يعني ايه يعني والله عملنا كل شيء نحن بنقدر نعمله لحتى نخلي الحفله تصير ف بتمنى الكل يجي يحضر و ويعني وهيد بانج للسما اتمنى يعجبكم الشغل ونشوفكم بكره